تسوث سل تيض جيس كثغون زفراغ أرزم ثفرت ذي الكغض في الغوغة ذي نسين الناغ أكنذ يبغو لوفزيز فزيز أزمول يلس ذي الصغر أكريس تيكرست أنف ذا فريز جياسكا ذك ulawen-nneɣ. Ɛeddan wussan uḍan akris, issaɣen zik tezdeɣ allaɣ. Teččuṛ turin, izwal buɣmis, tezdeɣ adif. يلس ذيغنوغ أين دبي يورث قذليس يقوم زروين تمورت سوسك زوضة وراغ أطسق قفوشن ذكو فريديس يالثي الغغاث وصدغورناغ أذ سموش هغ يمزيق قريس ذو زغال لي ثرفعة ثناغ ثم شاهوت نشبح تيليس اكسي شبح امسرو النغ ددها ذذها اي الكورا واذا خنتورا ادن سفاغ ددها لذغا اي مزورا يقمود نزال يثل سماغ تشبح ثيرا ذوك شطغيس يسكلن استفينا ولا ذي ثران افصل المضيذيس امزون دفزين يشمينا جياس كان زيه تين انتورا تين ثيلين يماليذنا جياس كان زيه التين نتورا التين ذيلين إما لي ذناغ إثو ذرث ناغ ذقول انتيرا ذقيالا مناغ ولا ذق مذاغ جياس كان زيه تين نتورا تين ذيلين إما لي ذناغ إثو ذرث ناغ ذقول انتيرا ذيالا مناغ au lieu de